السلام عليكم في هذا الفيديو غتشوفوا معايا طريقه تحضير هذا البسكوي اللي هو ال financier. كتكون معاه une ganache au chocolat راه كيجي زوين بزاف نبداو بالمقادير هنا غادي نحتاجو 60 غرام ديال الطحين 140 غرام ديال السكر glacé 150 غرام ديال البيض تقريبا خمسة د البيضات تما 80 غرام ديال الزبده ستين غرام ديال بودرة اللوز تمانين غرام بيبيت شوكولا أو حبيبة شوكولا وجوج غرام ديال الخميرة الحلوة اول حاجه غادي نبداو بها هي الزبده غادي نديرو un beurre noisette غنشدو الزبده غادي ندوبوها وغنخليوها كتغلى مزيان حتى كيتبدل اللون ديالها حتى كيولي doré كيف ما غادي تشوفوا معايا هنايا هنايا هاد ال beurre noisette مهمه بزاف هاد ال financier لان هي اللي غادي تعطيه واحد le goût spécial واحد le goût زوين بزاف هنايا كيف ما شفتوا معايا اللون ديالها هو بدا كيتبدل une fois غتولي بحال هكا doré صافي كنطفيو عليها العافيه كنخليوها تبرد وكندوزو la pâte financier هنا كنبداو بالعناصر الجافه اللي هي la poudre d'amande كنزيدو عليها الطحين كنغربلوه بالنسبه للابودر داموند انا راني كنصوبها في الدار ما كنشريهاش الا كنتو intéressés ب la poudre d'amande خليوها لي un commentaire لتحت كنزيدو عليه السكر كلاصي حتى هو تنغربلوه ومن بعد كنزيدو الخميره د الحلوى كنخلطو العناصر الجافه ديالنا وكنزيدو هنايا البيض ديال البيض كنزيدوه شويه بشويه حنا كنزيدوه حنا تنحركو هنا من الاحسن ما تستعملوش هذاك الباتور الكتريك لان الا استعملتوه غادي هذاك البيض البيض غادي يطلع واحد شويه هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما زدنا هذاك البيض ديال البيض كامل وخلطناه مزيان غادي نزيدو البوغ نوازيت اللي كنا وجدنا في الاول هنا كنزيدوها بشويه حاولوا ما ديروش هذاك التخت اللي كيكون فيها التحت وهنا اخر حاجه كنزيدوه هما les pépites chocolat اولا حبيبات شوكولا هنا بالنسبه لاكونتيتي راه تقدروا تستعملوا كتر الا بغيتو صافي كنخلطوهم مزيان وهذيك الساعه كندوزو باش نديروهم في ال moule ديالنا انا هنايا استعملت هاد ال moule هذا ديال السيليكون انا هنا راه كنحاول نوريكم ال moule كيف داير حاولوا تاخذوا شي moule اللي غتكون فيه شي حفيره من التحت كومسا ابخي تلقاو فين نديرو ديك الكاناش والشوكولا انا هنا كندهنو بشويه زبده دايبه تقدروا تستعملوا شويه الزيت الا بغيتو وهنايا كنديروا la pâte ديال فينونسيي في ال moule بالطريقه هذه كيف ما شفتوا حاولوا ملي ديروا العجينه ما تعمروهمش حتى للفوق لان مازال هاد العجينه هذه غادي تنفخ في الفران وكنبقاو مستمرين في هاد العمليه هذه حتى كنعمروهم كاملين وكندخلوهم الفران انا الفران راه عندي déjà كيسخن على درجه الحراره 175 من بعد ما طاب ال biscuit financier كيجي في الشكل هذا بالنسبه للوقت ديال الطياب انا الفران اللي عندي راه داروا لي هادو 20 دقيقه باش طابوا يعني حتى كيولي اللون ديالها بحال هكا doré المده راه كتكون على حساب الفران وعلى حساب la taille ديال ال moule اللي كتستعمل كنخليوهم كيبردو وكندوزو نوجدو كراش وشوكولا بالنسبه لاكرانش غادي نحتاجو 70 غرام ديال الشكلاط و70 غرام ديال لاكريم كناخدو الشكلاط كنقطعوه طريفات صغارين انا هنايا بالنسبه لهاد الشكلاط عندي شوكولا كورسي يعني فيه 65% ديال الكاكاو تقدروا تستعملوا الشوكولا اللي كتكون فيه نسبه الكاكاو قل اولا شوكولا اولي اللي كيعجبكم كناخدو لا كريم كنسخنوها لان هي اللي غادي ندوبو بها داك الشوكولا هنا غير كتسخن صافي تنكبوها فوق الشوكولا بالطريقه هذه تنخلطو مزيان بالنسبه لهاد لا كريم انا راه كنستعمل لا كريم ليكيد اللي خاصه بلا باتيسري ماشي لا كريم ديال الطياب كنحركوه مزيان وكنزيدو هذيك الساعه الكميه اللي بقات لينا ديال لاكريم من بعد ما بردو كنزيدو عليهم لا غاناش وشوكولا انا هنا كنستعمل une poche اذا ما عندكمش تقدروا تستعملوا معلقه صغيره بالنسبه لا غاناش تقدروا تعوضوها غير بالشوكولا بوحدو دايب غير هو مني غادي يبرد راه غادي يجمد غيجي شويه قاصح ماشي بحال لا غاناش صافي كنبقاو مستمرين في هاد العمليه دي حتى كنعمروهم كاملين وهذا هو الشكل النهائي ديالهم راه كيجيو زوينين بزاف كيجيو معلكين فيهم le goût ديال البيض نوازيت مع اللوز والشوكولا جربوهم وردوا عليا وما تنساوش بارطاجيو لا فيديو وتابوناو معايا في لاشين باش يوصلكم الجديد